bei uns damals, das war für die einfach, bei denen die Kandidaturen einzusammeln. Das war das Einfachste, und zu sagen, hier, der Mensch steht hier auf diesen Bildern, KHW, er mitgebracht. Also tschüss, Verwusterung. Ja.